такой дорогой мужик, там мужчина дорогой, весь такой на понтах, богатый. <laughs> Блять, тут он сидит дальше. Я, блядь. Ой, ебать, ни себе, погоди-ка. а что с ним? А, же, погоди-ка, тут в въебал, блядь, прикинь. Ебать, с пацаном все нормально, погоди-ка. А, живой, живой вышел, ебать. Что с ним случилось, нихуя себе. Я этот... Что было такое? Капот открылся у дяди, смотри.